Общо взето тук всеки го виновен They told my soul or this beautiful woman Казах нека всеки да е доволен At the right time of mine Към света го виновен They told my soul Or this beautiful woman Казах нека всеки да е доволен At the right time of mine And you feel fallen Нямам никакво намерение да дъвча лукуми Да разказвам истории за скъсане цървули Те са ясни тя си пикли буските на дуле Мама ще даде купи се прясно пико чуле На всеки му са жуле Живите умрели, нямам думе Защото никой никой е бе и няма да се събури Ще дойш ли? че много ме са бруле Ще се обзаложим, еле Ще се чури Защо трябва винаги е да се правиш на лоши Да си сноша, да си тоса, да си онзи Целият в теми има кос Ами фолиото къде ли е? И ся проблем е Спокойно те са с мене Путам ги на смене Леви, десни, скини и дебели Doing swing Курвата очите бели бело беле Който търсиш си намери Дринка бело беле Дринка бело беле Общо взето тук се тяго виновен They told my soul Or this beautiful woman Казах нека всеки да е доволен At the right time of mine And you Just a tag of a novel Taste of my soul Or this beautiful woman got Kadar naked seki The head of all At the right time of mine I you feel fallen